তো সেই স্বাগতম তো জুবিন ব্লগছ আৰ সুখৰ কথা যে মোৰ পৰীক্ষা শেষ হয়ে গল আৰু ভাবিছো যে অলপ এতিয়া ঘূৰা ফুৰা কৰিব লাগে রেডি একদম ঘুরা ফুরা করবর কারণে সিপিনে কার্তিক ভাই আহি পালে ভাই যে ফালি হব না ফালাফালি হয়ে যাব আজি তো আমার হিমা হিমা দাস নয় সরি হিমালয়ান মানে যোদ্ধা আছে তো যোদ্ধার লগত আজি মানে জনি না যায় জনি ভাইক সাফা তাফা কৰি ৰাখবি আৰু আপি সাপি নুঠাবি কিন্তু এতিয়া গৈ আছো আমি তামুলপুৰ আৰু কাৰ্তিক ভাইৰ লগত আজি জিন্তু ভাই নাই যে ডাইৰেক্ট বলক তামুলপুৰ ইয়াৰ হলিল ৰং নেগেলে গা চা নুধুয়া নেকি গাড়ীও নুধুয়া গা দু গাড়ি নুধু তামোলপুৰ মানে পৱন দাৰ ঘৰত গৈ আছো হে আজি আৰু এক জোতা লৈ যাব দিছে ৰবক জোতা জোতা পৱন দাৰ সৌৰাগ ছাৰ ঘৰ মানে ইয়াতে হয় সি মানে জোতা চোতা চব এৰি থৈ গৈছিল তাৰ পেইন আৰু জোতা চব ভৰি আছো ইয়াতে আৰু আৰু ৰাস্তাও একদম পুৰা ক্লিন বৰষুণ চৰষুণ দি আছে না পুৰা ধূলি কমি গ'ল এ শান্তি নাই গৰমৰ দিনকেইটা ঠাণ্ডাৰ দিনে বেষ্ট আহি পালো দমদমা আৰু যিমান পাৰো চট পাত মাৰি মাৰি আহি আছো এতিয়া এতিয়া এনেকৈ সোমাই দিম এনেকৈ যাই পাম ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট তামোলপুৰ তামোলপুৰ মানে সেই আৰু ঢেঁকী পুতা আৰু এই ৰাস্তাটো আৰু গেইছি আৰু এই ৰাস্তা হৈ থাকা নাই আজি প্ৰায় চাৰি পাঁচ বছৰমান মই এই ৰাস্তাটোৰে আহিলোঁ এই ৰাস্তা যেনে সেনে হৈ থাকিল না ৰাস্তাৰ গাঁতা মৰিল না ৰাস্তাত মাটি পৰিল না ৰাস্তা বহল হ'ল একোৱে নাই আৰু আৰু এইখন বৰম্বৈ পাহাৰ মজা লাগে ইয়াতে মানে ময়ো ভালকৈ সিমান নাজানো এই বৰম্বৈৰ কাষেৰে যে এই নদীটো বৈ গৈছে দলঙত তলেৰে এইটো কি নদী বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু দূৰ আছে কিছু তেল মাৰিতে ৰ'ব পূৰা পাঁচশমান টকাৰ পুৰা পাঁচশমান কিছুমান ন' টেনশ্যন আৰু আগত এই কাউৰ ভাৰ পিনে যি ৰাস্তা কঁকাল ভাঙি যায় তাতে আৰু তেল নাখাব গাড়ী এনেও এখন বাইকে যি তেল খাৱা দেই হাতী খাই খাদ্য খাওয়া দেয় কথায় বিশ বাইশমান মাইলেজ দিয়েছে এতে আমি মানে ৰাইডত আহিছো লাডাখ কহি যায় শ্বাহৰুখ খানৰ ঘন কোনফালে সেইটো সুধো নেকি একবাৰ অ ভাইটি শাহৰুখ খানৰ ঘৰ কোনফালে শাহরুখ খান এ পাঠান খান যে ওলাইছি এ পাঠান খান যে ওলাইছি শাহরুখ খানৰ ঘৰ কোনফালে শাহৰুখ খান এ পাঠান খান যে ওলাইছে পাঠান

আৰু যিটো এই ৰ'দত তাপ আইচক্ৰীম খালি নহ'ব আইচক্ৰীমটো মেইন আৰু এই খাৱা দিন আহিল আৰু এইবিলাক চব ৰঙিয়াৰ ভিতৰুৱা বজাৰ চব এইবিলাক বজাৰ মই এইখিনি ফেঞ্চি বজাৰ যেন পাওঁ বৰ্তমান আহি পালোঁ কাউৰ বাহা আৰু ৰাস্তাও যেনেহে কাউৰাৰ বাহাত যি হাকাল লাগি থাকে সেইখিনি এন জেগা পূৰা একদম মল মল হৈ যায় অলপ কাউৰ বাহাই দিয়াৰে ৰাস্তাবিলাক বনাই আছে কিন্তু ৰাস্তা যিমানে বেয়া নহওক কিন্তু এই ৰাস্তাটো যেতিয়া হ'ব না হাইৱেটো একদম কালা ফাটি ৰাস্তা হ'ব চাওক কিন্তু গোটেই ৰাস্তাটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব না বম ৰাস্তা হ'ব আৰু মানুহ চানুহ যে ৰখে এইবিলাকো বনাই আছে ধুনীয়াকে আহি পালো চক কিন্তু এইখন হৈছে পৱনদাৰ হোটেল হোটেলখন বেটাই বন্ধ কৰি থৈ দিছে আমি আজি আহিম বুলি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিমান দেখিছো চব এইবিলাক তামোলৰ গছ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ ঘৰত তামোলৰ গছে দেখা পাব সেইখানে চাগে ঠাইখিনিৰ নাম তামোলপুৰ আহি পালো পৱনদাৰ ঘৰ আৰু এইপিনে বেটাই বম বিল্ডিং বনাইছে আৰু এনেকে আহি পাওঁতে দুপৰীয়া হৈ গল ভাতত খালি বহি লও আৰু খানা একদম মজা মাহ দালি চলি চব আছে মোৰ ফেভৰেট মাহ দালিটো আৰু মোৰ ফেভৰেটা শাক ভাজা এইবিলাক খাই লওঁ খাই পিনে অলপমান ওলাই যাম আৰু এইটো নৰ্মেল ভিডিঅ' আজি বাৰু তো ভাত চাত একদম খাই ললো আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হল ৰাতি কাপোৰ চাপোৰ খুলি পিনে থবৰ কাৰণে বোলে আলনা নাই আলহীৰ ঘৰত আহি মানুহে সুবিধা লয় কিন্তু সুবিধা ই মোক লৈ আছে আলনা আনবা চাব বোলে এতিয়া মোৰ লগত আলনা লৈ আহো আহি গলো আমি আলনা চাব আলনাও চাইছো আলমাৰিও চাইছো লগতে আপি মজা আয়া আপিবা বিদায় গাল নাখান কিন তো আলনা হৈ গল বুকিং মানে ব্ল্যাক কালার খন ঘৰত ডেলিভারি হৈ যাব অলপ পাছত মই এটা বস্তু দুখ পাইছো ভাই আজি সঁচা কথা কম না তন্দ্ৰ কাৰণে শেষ আছে আলনা চলা কিনি মই বৰবাদ মই বুঝতে নিচিনা কাপোৰ থৈ আছিলো একেদিন তহঁতে কিয় আহিলি তিৰো মোক ইমান অশান্তি দিয়া নাই তহঁতে ইমান অশান্তি দি আছে পঁচিছশ টকা শেষ গজাব বেজতি হে পঁচিছশ টকাৰ আছো মানে এইটো এটা একদম চিম্পল ভিডিঅ' দিয়ক মানে আলহীৰ ঘৰত আহিলে আৰু যেনেকে দেখাই গাঁওখন ইও মোক তেনেকে ফুৰাই আছে ইয়াৰ গাঁওখন সেই আৰু দেখাই আছো অলপ অলপ যিবিলাক গাঁৱলীয়া এৰিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু খানা চানা খাইটো মজা লাগে এইগিলা জেগাৰ অফ ৰোডিং পুৰা গাড়ী মানুহ গোটেই মিলি গৈছে একদম সি ধৰোৱাই পাৰা নাই ফাঁচি আছে তাতে অতি ঘূৰিয়া এনেকে নদীৰ পাৰে পাৰে একদম গাঁৱৰ পিনে সোমাই আহিছো বৰলীয়া পাৰ্ক আৰু এইবিলাক ঠাইবিলাক একদম মজা লাগে সিপিনে নদী আছে আৰু এইটো গাঁৱলীয়া সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া ঘৰ ইয়াতে ৰাতিপুৱা বহক পানী দিয়া ভাত খাওক আৰু বিন্দাচ বহি থাকক কেনেকুৱা ভাই মজাই কেনে মজা মানে মইতো এতিয়া ডাঙৰ হোৱা না মোৰ কাৰণে সদায় মানে ভাল লাগে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আমাৰ যিবিলাক ঠাই সেইবিলাকো গাঁৱে হয় কিন্তু আগতে বহুত বেছি ভাল লগা আছিল কিন্তু এতিয়া আপডেট হৈ হৈ হৈ চহৰৰ দৰে হৈ যাব গৈ আছে এতিয়া সময়ৰ লগে লগেতো চেঞ্জ হ'বই লাগিব ন আৰু চেঞ্জ হোৱাটো ভাল কিন্তু যেতিয়া আগৰ কথাবোৰ মনত পৰে না তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু তেতিয়াহে ৰিয়েল গাঁৱৰ মজাটো আহে যেতিয়া মানুহে ঘৰৰ ঘৰত যাওঁ তেতিয়া বতাহখনত তামোলখিনি আনি কয় যে তামোল খা আগে চাহ খা বুলি নকয় তো সেইটোৱে গাঁৱৰ মজা ময়ো তামোল এখন মুখত ভৰাইছোঁ ৰ'ব আৰু আজি মানে অলপ গাঁৱে গাঁৱে এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু এই নদীটো চৰি তামোল খাই লৈছোঁ মানে সিমান কথাবিলাক ঘূৰি অহা নাই ভাচি আছে তো এই নদীটো যে দেখিছে এই নদীটো ভূটানেৰে এনেকে বগা মাটি হৈ বৈ আহিছে তো এই যিটো নদীটো সেইটো বগা মাটি দি বৈ অহা নদী ঘূৰি ফুৰি ঘৰ আহি পালো এই ৰুমটো আজি দি দিছে পকন্দা আজি নতুন আলনা আমি যাত্ৰা কৰি দিলো মই চিলেক্ট কৰিছো পকন্দাই পিনি কিবা বনাই আছে কি বনাই আছে ভাই মই হাতে বনা বস্তু খাই লওঁ খাই লৈ পিনে এই ভিডিঅ'টো ইণ্ডিং কৰো আৰু লগ পাই আছো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে তামোলপুৰতে বনাম কালি বগা মাটি যাম না কিবা কিবি এনেকে বনাম চাবলৈ ৰেডি হৈ থাকক ফটো দেখাইছোঁ এইটো হৈছে পৱন দা কি মাল কি হৈ গেলি আৰু কি হবি